Muy bien. Está rico, ¿verdad? ¿A que sí, mi amor? Claro, está rico. Sujeta la tacita, eso, es así. Muy rico. Muy bien. Claro que está muy rico, ¿verdad? Todo. ¿A que sí, cariño?